සුබ දවසක් යාළුවනේ. අලුත් වැඩක් තුලින් ඔයගොල්ලන් හම්බුටෙන මම ශාන්. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ දේ දන්න ගොඩක් අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොදන්න අයත් ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ම්ම් ඉතින් යාළුවනේ මම මේ දේ කියලා දෙන්න හිතුවේ දන්න අයට වැඩිපුර දැනගැනීමටත් නොදන්න අයට බලාගෙන නිර්මාණය කරගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ වෙලට ඕනෙන්නේ කුරුම්බැට්ටියක් සහ එක සමාන දිගින් යුත් සුළු කූරු හතරක්. ඒ වගේම ඊට ටිකක් දිගින් වැඩිපුර එක පොල් පුරා මුලින් මෙයාලුනේ මේ කුරුම් බැට්ටි අරගෙන මේ වගේ සුද්ධ කරගන්න ඕන ඊට පස්සේ ලේබර් කටරයක් අරගෙන මෙලික් කපලා දානවා මුලින්ම අපි කරන්නේ දිගින් වැඩි ඉරට කූර අරගෙන මේ වගේ මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් කොනත් මේ වගේ නමලරම් ඉතින් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඊට පස්සේ සමාන දිගින් පොල්කුරු හතරෙන් එකක් අරගෙන මේ වගේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. තව එකක් අරගෙන ඒ හා සමානව ඉතින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අනිත් පොල් කුරු දෙක මේ වගේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දා ගන්නවා අපි. ඉතින් යාළුවනේ මේ පේන වැඩි වලට කුරුම් පැට්ටි මැසිම කොහොම නිර්මාණය කරගන්න කියලා